a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Lo so, sono stato inattivo e assente su questo canale per un po' di tempo, forse un annetto circa, credo. Recentemente il mio carissimo amico Turbofa mi ha mandato un video di cui ho sentito la necessità di dover fare questo, questa reaction video. Adesso non ho mai fatto reaction video, quindi questo è il primo video di questo genere che faccio, di conseguenza non aspettatevi una qualità eccezionale, ma cercherò di dare del mio meglio. Inoltre, dividerò questo video in due parti. La prima parte sarà questa reaction video, spontanea, vedendo il video per la prima volta. Eccetto per i primi due minuti perché è stato quello che è bastato sentire per farmi scattare in mente questa idea, per fare questa reaction video. La seconda parte del video sarà un'analisi approfondita di questo video che andremo adesso a vedere. Cercherò appunto di correggere la maggior parte delle stronzate che dice perché sono veramente troppe da poter mettere in un unico video, di conseguenza cercherò di prendere quelle più eclatanti, quelle diciamo peggiori e vedremo di rispondere a questo tizio che ha fatto un video parlando di cartoni animati e anime dell'epoca anni 70-80. Comunque, a parte questo, vediamo il video insieme e facciamo questa reaction video. Ok, innanzitutto perdonate il ehm, difetto del green screen che ogni tanto vedrete ecco qua sopra in alto ma sto registrando questo video di mattina c'è il sole molto forte e di conseguenza il green screen non funziona bene comunque oggi faremo questa reaction video su I am Benedetto XVI che praticamente vuole fare un confronto dei cartoni animati anni 80-90 a quelli di oggi. Partiamo dalla premessa che ho visto soltanto due minuti di questo video quando Turbofan me l'ha mandato, è stato sufficiente proprio per farmi venire in mente questa idea di fare una reaction video. Non ho voluto vedere il resto, però eh, mi ha anticipato qualcosina anche lui stesso Turbofa ovviamente, non eh, I am Benedetto. E diciamo che questo video è a quanto pare ricco di stronzate e soprattutto tantissima, tantissima ignoranza e, come si direbbe in inglese, Misinformation. Non saprei in italiano come definirlo. Sinceramente non ne ho idea. Comunque, è la prima volta che faccio un reaction video, quindi di conseguenza vi avviso, non è sicuramente il massimo, però ci proviamo. 7 minuti e 30. Ok, una volta visto tutto il video potrò darvi la mia opinione e cercheremo di analizzare e correggere tutte le stronzate che dice. Si parte. Ogni, ogni epoca ha i suoi cartoni animati. Ah. Uh -huh. Allora, parliamo un po' di cartoni animati. Oggi voglio fare un video sui cartoni animati. Voglio fare un video più leggero, ok? Ah, uh ah, -huh, ok. I bambini non dovrebbero essere mai toccati, in particolare comunque quelli del Donbass. Cosa c'entra eh, questo con i cartoni animati? Facciamo un video su, sui cartoni animati. Io mi ricordo i cartoni Allora, già siamo a 24 secondi e ha detto facciamo un video sui cartoni animati tipo 4 volte. Insomma, inizia, no? Inizia a parlare. Animati di una volta degli anni, cos'è? Anni 80, anni 70, no, 70, 80. Anni 70-80, però nel titolo dice anni 80-90. Quindi dovrei prendere in considerazione quelli anni 70-80 o quelli 80-90? Già sono confuso. <laughs> Proseguiamo. Fine 70, inizio 80. Allora, il primo cartone animato che mi ricordo di quelli vecchi e, e Goldrake. Penso che Goldrake sia stato eh, quello più famoso di tutti, a parte la, eh, la uno di quelli famosi. ripresa negli anni. Diciamo che da piccolini si impazziva per Goldrake. Poi sono venuti tutta un'altra serie di cartoni animati, fra cui eh, Gig Robot d'acciaio. Erano tutti cartoni animati che arrivavano dal Giappone, tutta roba giapponese. Allora... E comunque vorrei dire, nonostante fossero negli 70-80, anche negli anni 90 c'erano ancora questi cartoni animati, perché io me li ricordo, almeno alcuni di questi che ho citato me li ricordo, poi li ho anche visti nel tempo, anche tramite internet, comunque li conosco, non è che perché sono del 95 posso criticare, ma li conosco. Eh. Il monopolio ce l'avevano veramente i giapponesi, quindi... Ok, ecco la prima stradata che ha detto. Il monopolio l'avevano prevalentemente i giapponesi. Allora, dimmi un po', caro Ian Benedetto, Anna e Barbera, Warner Bros. e Walt Disney, cosa contano per te? Soprattutto Anna e Barbera. Penso che Già negli anni 70-80 Tom e Jerry e eh, anche i Looney Tunes ci fossero e penso che fossero di grande impatto già col pubblico anche a quei tempi. Sono sicuro che i Looney Tunes almeno negli anni 90 c'erano perché io me li ricordo sin da quando ero piccolo e anche Tom e Jerry. Figuriamoci negli anni 70-80 perché se non erro i Looney Tunes nascono verso gli anni 40 mi pare. Quindi non penso proprio che il monopolio dell'animazione in Italia l'avessero prevalentemente i giapponesi. Certo, indubbiamente c'erano molte produzioni anime già in quei tempi, però non possiamo dire che avessero il monopolio perché Anna e Barbera, Warner Bros e Walt Disney soprattutto non sono per niente giapponesi, sono americani, eppure già in quegli anni c'erano. Continuiamo da Goldrake a Gigrobo d'Acciaio, questi qui sicuramente i primi sono stati questi di, dei robot, degli extraterrestri, di queste astronauti. I primi non penso proprio perché ripeto, i primi cartoni animati che sono giunti in Italia non sono stati affatto gli anime. Bravi, eh, Vega, il pianeta. Adesso faccio fatica a ricordarmi alcune cose, però mi ricordo che... Fai delle ricerche prima di fare un video che comunque i, i, cartoni animati più famosi degli anni 80 erano questi, Goldrake e Gicroba d'acciaio, sicuramente i primi che sono arrivati. Stronzata, stronzata, stronzata. Come già detto, i primi cartoni animati che sono arrivati in Italia sono stati quelli della Walt Disney e i Looney Tunes della Warner Bros. E anche Anna Barbera. Ricordiamo ad esempio Scooby-Doo, Tom e Jerry, anni 60, 70 già in Italia c'erano. I primi cartoni animati non sono affatto gli anime, anche perché gli anime non sono cartoni animati, gli anime sono anime e i cartoni animati sono cartoni animati. Scindi le due cose. E che noi tutti, bene o male, guardavamo, di cui eravamo fanatici. Poi sono arrivati altri, altri cartoni, a me per esempio da pescatore mi piaceva tantissimo Sanpei, Sanpei quello del pescatore, che quello è bellino, sarebbe anche da da... Questo non lo conosco, quindi non posso diciamo, giudicare. Eh, diciamo da riproporre anche adesso. Poi dopo sono venuti altri cartoni animati, quello lì, la scuola di Occuto, che però quello lì già io non li vedevo. Ma, ma, ma sta parlando soltanto di anime finora, dove sono i cartoni animati? È più mio fratello minore quello lì, perché già quello sono arrivati che poi iniziavo già a diventare grande, quindi non li guardavo perché poi vabbè i cartoni animati li guardi quando, quando sei bambino, quindi... Certo, perché ovviamente Attack on Titan e South Park li guardi da bambino. South Park sì, lo guardavo da bambino, ma non è per bambini. Ah, poi mi ricordo, mitico, non so se ve lo ricordate voi, magari qualcuno un po' possuto d'età che veramente questo qui lo guardavamo sempre e faceva ridere, mamma mia, anche, anche la canzone era bella, i Barba Papà, <laughs> il Barba Papà, la famiglia Barba Papà. E ecco, questi qui sono... Ho un bicchiere di questo cartone animato. I cartoni animati che più mi ricordo, diciamo, di quegli anni. Comunque il predominio era veramente tutto giapponese, cioè i giapponesi... Non è vero! eccetera, eccetera. Lì veramente eravamo pazzi, il Goldrake, G Gigrobo d'acciaio, facciamo le battaglie, quelle cose lì. Quelli sono Questi giapponesi, sono anime, ma... A dire la verità, anche... Dire che sia il predominio... Il primo, no. Il primo, diciamo, i primi che si vedevano in televisione riguardante anche il, il wrestling, quelle cose lì, arrivavano forse dal Giappone, arrivavano anche quelli lì, c'erano i primi filmati lì Certo, perché sappiamo tutti che il wrestling è un famosissimo sport giapponese. Andiamo avanti che è meglio. Eh, legati a quel discorso lì ce n'era uno in Oki, mi pare, non mi ricordo più comunque, da Giappone arrivavano anche i primi, le prime, prima che dall'America erano arrivati dal Giappone. Io mi ricordo Muscle Man. Dove c'erano questi qui che facevano wrestling, compagnia varia quindi cartoni animati degli anni 80, ecco mi ricordo questi, poi se qualcuno si ricorda qualche altro cartone animato famoso, però quelli veramente famosi sono stati Goldrake, Gigrobo d'acciaio, Sampe il pescatore, poi quell'altro lì, la scuola di Occutoli, non mi ricordo più come cavolo si chiamava. Poi oh, hanno iniziato comunque i cartoni animati non solo a parli giapponesi, e per esempio i russi hanno spaccato con una, un cartone animato che è Masha Orso Medved e, Masha in russo e questo qui è diventato internazionale, questo è un cartone animato ben fatto che è la storia di, di questa bambina con questo orso che poi l'orso non parla ma, mai. Ma Masha e Orso non è degli anni 80 e 90, credo. Ehi hey Google, Masha e Orso di che anno è? Masha e Orso è una serie animata russa iniziata nel 2009, ispirata a una storia per bambini tradizionale russa. Ok che è russo, però se parli di animazione anni 80-90 non, non dovresti parlare di roba del 2009 e quelli di oggi. Ok, ok, va bene. Però non hai diviso le due parti. Io pensavo che stessimo ancora parlando dell'animazione anni 80-90. Quindi anche i russi eh, sono entrati in questo, eh, in questo mercato, forse magari anche gli americani, non so se sono entrati anche loro, perché adesso Forse anche gli americani, forse. Dico Anna e Barbera, Warner Bros, Walt Disney, forse sono entrati in questo mercato, no? Eh, South Park, vabbè South Park parliamo già comunque degli anni 90 fino al 90 però, se parliamo degli anni 80-90 appunto, Cartoon Network. Eh, sì, diciamo che forse anche gli americani sono entrati in questo mercato possiamo dirlo, eh? forse, non sono sicuro al 100%, guarda, ma penso che comunque sì, sì. I Nuovi cartoni animati che vanno eh, in voga eh, fortemente, diciamo, fra i ragazzini oggi, <coughs> fra i bambinetti comunque, un po' come noi impazzivamo per Goldre così, oggi va fortissimo Among Us. Among Us è quello che è uno di quelli... E Innanzitutto si pronuncia Among Us, Amogus. E poi, secondo, spiegami quando è uscito un cartone animato di Among Us. Ora, se avesse detto Cuphead, l'avrei potuto accettare perché di Cuphead stanno creando una serie animata ufficiale su Netflix che doveva uscire quest'anno però è stata ritardata l'anno prossimo in teoria dovrebbe comunque uscire ma io non ho mai sentito parlare di una serie animata di Among Us. Ci sono tantissime animazioni su YouTube, quindi se proprio volevi citarlo potevi dire Ok, ci sono tante animazioni fatte su YouTube da diversi animatori anche americani per la maggior parte eh, di questo giochino chiamato Among Us. In questo caso sarebbe stato anche molto più accettabile e secondo me avrebbe avuto anche più senso. Però dirlo come se Among Us avesse una serie animata ufficiale, no, perché non esiste. Semplicemente non esiste. <laughs> eh, più forti che chi è l'impostor, che c'è l'impostor, <laughs> cioè praticamente per chi non li ha mai visti eh, Among Us sono praticamente questi omini che sono su un'astronave e ogni tanto c'è uno impostore che va dagli altri, tac tac, tira fuori un coltellino, li fa fuori, poi fanno ridere perché praticamente è come un pupazzetto. Ma è un gioco, è un gioco! non è un cartone animato, non, non, ha senso, cioè non ci azzecca niente in, nel discorso del video con una faccia quadrata, cioè quasi... E... Faccia quadrata! Io non ho mai visto facce quadrate in Among Us. E, e su questa astronave arrivano gli impostori, poi ogni tanto vengono buttati fuori e non parlano <laughs> praticamente. Non parlano? Ultimamente fanno dei cartoni che non parlano. No, non parlano? Look, he's he's not even hugging us. Let's hug him. Not because you I know you're gonna kill me. I know you're the imposter. <laughs> non parlano. Cioè, perfino le animazioni fatte su YouTube di Among Us sono doppiate. Ci sono anche tante canzoni che, che hanno creato, ma questo è un altro discorso magari per un altro video, se mi appassiono in questo genere di video. Ok, analizziamo quello che ha appena detto ha detto che Among Us è un cartone animato e non l'ha minimamente definito come gioco perché è un gioco. Ora, il modo in cui avrei eh, citato questa cosa io, anche se non l'avrei citato affatto perché non ci secca niente con l'argomento dei cartoni animati e anime, ma in un modo più corretto avrei potuto dire eh, oltre ai cartoni animati ed anime anni 80 e 90 nel mondo moderno, vediamo anche delle animazioni fatte su YouTube da diversi animatori. Eh, già nel 2004 ad esempio sono iniziate le animazioni flash e questo potrebbe rientrare un po' nell'argomento dei cartoni animati in quanto sono sempre lavori di animazione e quindi poi volendo citare proprio Among Us avrei potuto dire Esiste anche questo videogioco del 2018 Among Us di cui hanno creato una marea di animazioni su YouTube e l'avrei definito così. Ma il modo in cui questo tizio l'ha appena definito è completamente errato, è una totale mancanza di ricerca e disinformazione. Se vuoi fare un video parlando di qualcosa, fai una ricerca, quantomeno. Non conosci Among Us? Fai una ricerca, vedi che cos'è prima di parlarne in questo modo sbagliato ovviamente. Come dicevo, è un videogioco del 2018 di cui hanno fatto tante animazioni e avrei potuto agganciare l'argomento degli anni 80-90 per dire vediamo la differenza adesso tra l'animazione vecchio stile e l'animazione moderna. Comunque andiamo avanti. Tanto che per esempio anche quello di Fox, quello dei, degli animatronics, cioè gli animatronics. Fox degli animatronics? Ehi hey Google, chi è Fox degli animatronics? Ecco cosa ho trovato sul web. Beh, mi ha trovato Five Nights at Freddy's. Quindi Foxy di Five Nights at Freddy's? Sì, c'è effettivamente a quanto pare un'animazione effettiva su Foxy di Five Nights at Freddy's. Però io non, non, non ho mai sentito chiamare Five Nights at Freddy's gli animatronics. Da dove è venuto questo nome? c'è cosa? Da circa 8 anni che esiste, credo, perché mi pare che è del 2013, Fantasy Freddy's. Non è vecchissimo, ma è vecchio. Non ho mai sentito parlare di Five Nights at Freddy's come gli animatronics. Questa specie di robot, c'è cioè Foxy, compagnia varia che combattono fra di loro, anche loro non parlano. Eh, fanno cartoni animati che però i bambini piacciono molto. Piacciono anche vedere Sonics, per esempio. Sonics è quel pupazzetto che corre. Sonics? Ah, ha detto Sonics? Sonics, per esempio. Sonics è quel. Sonics! Sonics! Il famosissimo Sonics! Oppure sono più di un Sonic, forse, forse c'è Sonic, c'è un altro Sonic, e c'è un altro Sonic ancora, e insieme fanno il trio, la tripletta, i Sonics! Sonic the Hedgehog. Un pazzetto che corre, che è quasi più un gioco, quindi... È quasi più un gioco, guarda, per Sonic ha detto che è quasi più un gioco, tra l'altro comunque i Sonic classici esistono già dagli anni 90, Sega Mega Drive, Genesis, ora non mi ricordo esattamente l'anno, quindi non, non lo dico per non fare la figuraccia di merda che fa questo tizio, ma eh, sì, è, è un gioco Sonic. Perché The Among Us non hai detto che è un gioco? Perché? Perché non hai detto che Five Nights at Freddy's e non Animatronics è anch'esso un gioco? Che comunque di Sonic, a differenza degli altri, lui ha detto che è un gioco, però delle serie animate effettive ci sono state nel, nel corso degli anni. Vedi ad esempio Adventures of Sonic the Hedgehog, famosissima soprattutto negli anni 2009-2010 per YouTube Poop, no? Robotnik, Pignash. Snooping as usual, I see. Eccetera, eccetera. Ma ci sono state anche poi altre serie animate tipo Sonic eh, X mi pare che si chiamava. Forse ha detto Sonics perché si ricordava Sonic X, spero. In questo momento forti poi vanno in pijamas, vanno in pijamas. E poi non, con- non conosco. Ti piace anche il discorso di che non è un cartone animato ma è un pupazzo, credo che c'è Mario e Luigi, quello praticamente che sono uguali, uno col cappello verde e l'altro con il i pupazzi e Mario e Luigi che sono uguali ma col cappello verde. Ok, io non ho mai in vita mia non ho mai <laughs> sentito dire che Mario e Luigi sono dei pupazzi uguali, uno col cappello verde. Cioè, Ok, effettivamente Luigi ha il cappello verde e Mario ha il cappello rosso, ma dire che sono de- de- dei pupazzi uguali, cioè è, è, è, proprio il livello generico al massimo. È come dire, ok, ho qui questa custodia di Shadow Man 2 è fatta di plastica, ma si può aprire. Mario e Luigi sono uguali e uno ha il cappello verde e l'altro il cappello rosso. E cappello con il cappello, con il cappello rosso, che poi dopo di tutto... Ok, tra l'altro si ricordava il cappello verde di Luigi, ma il cappello rosso, che forse è anche quello più simbolico di Mario e della Nintendo, ovviamente ha dovuto stentare un pochettino, perché ha eh, il cappello Giallo? No, no, quello è Wario. Eh, viola? No, no, no, è Waluigi, è Waluigi. Eh, forse è quello senza cappello, quello col naso, no, no, Yoshi. Eh, ah sì, quello col cappello rosso, sì, Mario. Sì, sì. Tutte queste cose qui fanno tutti i pupazzetti, come da noi facevamo, facevano, non so, volevamo il, volevamo il giocattolo di robot Goldrake andavano di moda tutti questi robot. Beh, ci sono degli amiibo e, eh, e anche dei... Tutti sì, dei... Among Us fanno le magliette. È Among Us, per favore, non, non farmi sanguinare le orecchie più di quanto già mi stanno sanguinando in questo momento per tutte le strade che hai detto. Se voi andate in qualche negozietto che girate dove vendono cose di, di ragazzini, di bambinetti, vedete tutte queste magliette. Le trovi anche al GameStop. Caschi, l'impostore sì, il gas, il gas, sì, sì. Impostore, compagnia varia. Quindi... Anche forse, su Amazon comunque. Eh, Cyberfort, adesso tutti questi qui sono tutti i personaggi che ci sono. Ovviamente eh, a me, come tutti quelli che vedono i cartoni animati di, di una volta, ovviamente piacevano più quei cartoni animati lì, nel senso che comunque erano quelli che, che andavano di più però ovviamente ai, ai ragazzetti, ovviamente ai bambinetti oggi piacciono quelle, ogni, ognuno ha la sua epoca. Se qualcuno si ricorda qualche cartone animato passato me lo scriva sotto, io mi ricordo Goldrake, mi ricordo Gigrobo d'acciaio, mi ricordo Sanpei, questi qua me li ricordo che erano i più famosi. Questo forse è un pochettino forzato perché siamo quasi negli anni 2000, però Digimon volevo farlo anche se è forzato ma visto che ha parlato di Emogas e, e, e compagnia bella citare Digimon ci poteva anche stare però se qualcuno se ne ricorda degli altri mi farebbe piacere che me li scrivi perché ero appassionato di queste cose di cartoni animati un abbraccio ragazzi ok qua c'è tantissimo materiale da analizzare eh, vediamo un pochettino, diciamo, di dividere questo video in parti per cercare di analizzare e rispondere in maniera corretta a tutte le mm, cose che dice Ian Benedetto XV